好了，不要拍了，赶快过来啊！我就跟你讲，这时候来一定没有人。我告诉你，台风才刚走。 태풍이 지나간 다음 날 등산을 즐기는 청년들. 그리고 이 사건은 곧바로 관할 경찰서로 전달되죠. 三哥，有同仁回报说，金南山东坡段发现一具无名女尸，死者是女性。 外表看起来三十多岁，身上没有证件，没有办法确认是不是跟死者有直接的关联。快七点了，哦。그곳은바로일식을파는고급술집이었는데요舒妈妈还没有来哦。非要我来你才肯放他走是吗？我跟青宇还有话没有说完。你看不出来并不想听吗？走了。 그 시간 수 사장은 대학생 호위연의 구애를 받고 있었던 거죠. 我们会这辈子就这样子啦爱你的你不爱永远不会是你该爱的人那是你我才不会 그녀가 입이 마르게 칭찬하는 남친은 바로 방송국 드라마 작가 장한 你到底洗完没你知道我这几天一直在找你吗死了还是活着讲是很难吗 하지만 이쪽의 연애도 그리 순탄해 보이진 않는데요. 이 히카리에는 로즈와 수칭 두 명의 마담과 나카무라さん 이쇼니 이때모 이데스까? 퇴물에 가까운 나이에 질투까지 많은 아키와 대학생 아이코 그리고 빼어난 미모를 가진 얼음공주 유리 마지막으로 로즈마마의 친구인 하나가 꾸려가고 있었는데요. 최고의 트러블 메이커는 단연 아키였죠. 어, 수 사장 덕분에 그나마 잘 마무리하고선 집으로 돌아가는 길.

事情他不会早说我可以走了吗嗯有空再来还 지갑으로 시작된 인연은 我知道这家店人谢礼用这个道歉会不会太没诚意了请我喝一杯不过分吧 후일을 기약하며 계속되는데요 苏妈妈嗯我在爸台边扫到的昨天打完后你不是留下跟江恩哥喝酒吗 히카리가 술렁거리기 시작했지만

히카리 최고의 VIP 나카무라상과의 빌든 아들이 그런데 그의 표정이 유난히 어두웠는데요. 以后没有这种机会跟你们度过这么悠闲的时间了总公司已经决定要把调回日本 모두들 아쉬운 마음을 드러내며 안타까워하는 사이 嗯你看看你身边都没有一个人照顾你只要你开口谁不想跟你走我有那个按摩油哎 我帮你放松一下，不会麻烦啦，没有关系。你看，阿季，柜台帮我们叫好车了，该回店里准备了啊。제대로선통을깨버린수칭사장에대한불편함을숨기지않는아키要以为我不知道你做了什么好事。A，我可以先出来吗？둘사이엄청난신경전이한창이던그때这什么意思啊？我们收到线报。 今晚这里会有毒品交易。你们所有的小姐都在这里哦。尤里呢？林姐啊，快点出来！哎，尊重一下女性好不好？다른대처로위기를모면한유리당연히아무것도발견하지못했고 原来警察线报也不过如此。红多红多是密码子，Q 我昨天晚上在车看到你，我在提醒你，不要太沉迷。你在 Snap 上班，应该最清楚啊。如果你没打算认真，当初为什么还要开杀？ 장안의 마음의 수가 있었던 걸까 더욱 노골적으로 마음을 드러내기 시작했고 그렇다고 돈으로 그녀의 마음을 돌릴 수 없었는데요. 뭐 그날 밤 수사장과 장안을 몰래 지켜보던 사람 수진

同学，第一次来， <laughs> 我是这里的妈妈桑，可以叫我苏。躲谁啊？我只是进来休息一下，好不好？你们好，王爱莲，是艾可，新闻系的。最近不正모습을자주드러내는로즈의남편우사오창아빠를멀리하라는당부를잊지않는다요 吴少强是你丈夫？不是，我们之前没办离婚。이렇게남편의난만들어도질을떠는것没。哦，我们可不可以谈一谈？我的前半辈子被你毁了，我认了。从你害我坐牢，你就消失不见那一刻开始，你连跟我道歉的资格都没有了。罗什么嘛？有需要人民保姆的帮忙吗？你上次说如果去你店里可以报你名字，还算数吗？不会聊天就不要聊天，好好喝你的酒。 지갑을 찾아준 대가로 술 한 잔 얻어 마시는 것으로 비춰졌지만 사실은 마약 사건에 대한 은밀한 조사 차원이었는데요. 진짜 마약 공급책은 유리는 이 나쁜 남자에게 푹 빠져 있었고 수차례 감정을 표현한 끝에 수의 마음을 얻을 수 있었는데요. 怎么样？送你哦，一样的。哎， 어. 둘도 없는 절친은 추악한 짓거리를 하고 있었던 거죠.

결정적인 단서를 얻게 된 리젠다. 우와! 找谁啊?是找你啊想说有空要要不要一起去跳舞 잠복 수사라는 걸 들키지 않으려 덜컥 데이트 신청을 해버렸던 거죠. 既然这么闲，那下个周末过来喝一杯吧。你要请我们喝酒？ 店里啊，每一年都有三个重要的节日，一个是 Rose 妈妈生日，还有一个是苏妈妈生日，周年庆啦。哦，你知道跟人跳舞吧？嗯，被喜欢的感觉好好哦。毕竟是警察，啊，别玩太疯了。嗯。한편수아기는，如果你对这家店有任何的不满，可以直接跟我反映。풀지못한금이남아있었는데요你知道什么？想要说什么？ 你真的做过什么不可告人的事，对不对？什么事？那卡穆拉桑不在吗？那卡穆拉桑，支配、随时入来、入去的苏。那卡穆拉桑原本是我的客人，你睡了他不打紧，还把他抢过去，所以你要报复我？对，恨不得杀了你。那这包烟草呢？我不抽烟草，烟我自己买得起，不用你施舍。 결국 사물함에 들어있던 담배의 정체를 밝히지 못했는데요. 그녀가 그토록 이 담배에 집착하는 건 장한가, 你这烟包太酷了全台北只有一家代理商进口 바로 장안의 시그니처 담배. 범인은 바로 아이코였던 거죠. 当然是要警告他我要让他知道不能这样猥琐他现在幸福了你呢 단순히 친구 사이로만은 볼 수 없는 그를 위한 복수

约什么会你要掰还假装约会 범인을 잡을 순 없었지만 하나에 대한 마음이 진심이라는 걸 알게 된 첸다. 我们现在气毒线段，你还有时间喝酒啊？不是啊，你做错事本来就要去赔罪啊。 그런데 오늘따라 유독 지명이 많았던 거죠. 도착망라 하나 데스. 하나래. 화화라. 하나래. 이수아. 我以为我找不到你了呢，看一下你的老朋友，好不好？哥，我们没有在做这个。真的，我 Rose 까지달려붙어겨우상황을정리할수있었고还不睡？我们以前也是挤在一起睡。只是那房间好小，窗户在那边，马桶在那边。我们这样怀念以前做的日子，好吗？如果我当时把那个人杀了，我是不是还在里面？ 감옥에서의 인연을 지금까지 이어오고 있었는데요. 로즈가 먼저 출소를 하게 되었고 지분은 크게 차이났지만 서로가 사장이 되어 지금의 히카리를 만들어 하나까지 함께 일하게 되었던 거죠. 와, 모두들 파티 준비로 들떠 있었는데요. 上次跟那康克拉厂去打球照片洗出来了洗出来啦我要看我先收着吧可能得鬼不像杀进你了等风突然里面最近关照那一年 un mediums 比他们我跟 rose 妈妈她是我这辈子最重要的人我们就赶紧邀请我们的寿星出场让我们来欢迎 rose 妈妈人生躲不掉事这么多 既然躲不掉，那就来吧。大编剧，今天是你 Rose 妈妈的生日，千万不要迟到。同僚들의이끌려어쩔수없이불편한동행을해야만했고。王爱莲，你是不是拿我的东西？什么东西啊？수와장한의데이트사진을넣어둔것역시아이코의소행이었는데요。这世界恶心的大人这么多。 就是要让大家知道他们真面目有多么的丑陋。 한편 추악한 진실을 알아버린 로즈. 수화 장안을 추궁하는 게 아닌 무한 신경전을 펼치며 술을 자극하기 시작하는데요. 그렇지만 이렇게 당하고만 있을 그녀가 아니었죠. 怎么回来所以做了便当给你们吃这么好你真的啊你们有什么关系 什么什么关系？妹妹啊，那汉娜什么前科啊？哦，她捅过她前男友。我靠！是哦，那是她前男友先动手，她也是受害者，好不好？莫名其妙。从高中开始到现在的每一条，我都好好留着。为什么突然想来饭店？那你为什么？你跟雨诺早就结束了。 我想要做什么，跟我想吃什么，是我的自由。雨情未了，我要先回去了。我今天要干稿。对不起。사진과담배모두아이코의짓이라는걸알게되었고送这个是来道歉的。白粉。你干嘛？我们店的凯文被抓了，他们可能也会来调查我。 所以必须要避避风头。接下来我想要自己一个人做。 사랑을 대가로 한 위험한 동행을 거절하지 못했고 한편 수아의 갈등을 어떻게 풀어나가야 하나 고민에 빠진 로즈 결국 먼저 이야기를 꺼내는데요 只是等你不要了，我才去捡。在你眼里，你这就是一个可怜兮兮的人，不是吗？你说那些安慰我的话都是虚情假意。你心意早就计划好跟他在一起了。江汉，是我带去店里面的。처음부터호감을가지고있었지만로즈와사귀며자신의감정을드러낼기회조차갖지못했던수칭你有想过我的感受吗？是他主动来找我的。 我是等到你不要了我才去接受他的。 한편 두 사람의 갈등이 잘 마무리되기만을 기다리고 있었던 하나. 뭐 몹쓸짓을 당한 채버려져 병원 신세를 지게 되고 早点追到那辆车的话，事情就不会变这样。我一定会抓这个王八蛋，我一定把你讨回来。那店里接下来面对的事情还很多，不是我们两个怄气的时候。이렇게두사람의갈등은잠시묻어두어야만했고헤드，找到吗？你他妈车牌看到前半段，后半段我寡不会哦。对，就是台。走，抓人，走吧。 原本一条强制性交了，现在还多了聚众赌博。从今天开始，哈拿会请假半个月。不，米斯拉翁，事实被隐瞒，黑卡里被运营，哈里，强暴犯抓到了，员工，我，都，知道。你的东西忘了带走，何宇恩都跟我说了，去攻击一个男人在意的女人。

하나가 고향으로 돌아가 버렸고 한편 장안과의 관계가 예전 같지 않아 상심에 빠져 있던 수침. <laughs> 나카무라さ两个人过日子不是挺好的.你都不会想要改变一下吗? 나카무라상의 고백을 받게 되었고. 上次那个李社长记得吗? 今天晚上会去找你还有五十克 떨리는 마음으로 무사히 첫 거래를 마쳐 안도하던 그때 만 면펀! 这是什么?请你好好解释一下。丫丫，这几天谁用过磅秤？刚刚 y u 有借过。 수상한 낌새를 눈치챈 수칭. 미리 약을 빼돌려 놓았던 거죠. 不要再有下一次了，否则我会报警。한편통연락이없던장안你来怎么不先跟我约一下？要走了？嗯。이전의따뜻함은도무지느껴지지않았는데요我们两个不就是安慰彼此寂寞的人吗？等等，好歹我们在一起一段时间，我可以好奇要个理由。你跟其他女人一样。 하나하나 이유를 친절하게 알려주는 것으로도 모자라 차오르는 분노를 억누르지 못한 채 극단적인 선택을 하고 마는 수 그럴 수밖에 없었던 것 천만남부터 답정너였던 장한 그럼에도 자꾸만 그에게로 향하는 시선을 주체하지 못하고 있을 즈음 用我的戒吧 어. 본격적으로 그에게 빠져들기 시작했었던 거죠. 엄마, 무슨 짓을 왜? 只为找你，用这眼神看我，算是原谅我吗？我的原谅不值得你用一条命来换。我被郑汉抛弃了。결국모든일을털어놓을수밖에없었고我这辈子注定栽在男人手上。你真的没有必要。我不需要你的心疼。我们放过彼此好不好？한편골키퍼가잠시자리를비운사이를아키가놓칠리없었는데요饿了吧？这可是我排队排了很久才买到的哦。 可惜，台湾的食物在这也没几次了。那卡木拉桑，我可以为了你努力变成他。你的心意我收到了。안타깝게도그녀가비집고들어갈틈은보이지않았고用这样看着我，我不是来纠缠你的。你要说的跟青衣有关？他自杀了。今天晚上。啊，你你该不会你该不会是希望我跟他回去在一起吧？

你怎么会来啦？我不来，你是不是打算一辈子都不回去了？做牛酒的心意，就会跟外国人谈生意嘛，对不？不简单嘞。洋酒进口生意。이렇게거짓말까지해가며고향으로돌아와했던건苏妈妈又来找我了，她给了我一笔钱，希望我不要待在店里，换个环境重新开始。这样对我，我说过我会照你的。

这就是你说打工的泡沫红茶店啊！몰래아르바이트가걸려버린아이코이모든게로즈마마의짓이라생각하고있었는데我说过了，不是我做。既然不是你，那我就自己找凶手。好，我就做到今天。薪水结一结给我。嗨，你想要干什么？是你对不对？ 照片是你拍的，是你告诉我妈。不知道你做的这些事，报应什么时候会来？冈本先生，请进。我店里听说你身体不太舒服，这几天都在家里休养。冈姆拉生，ん妈哇！哦，爱国，你也在哦。那我就不打扰你们了。

我知道，哎，帮我拿一下。이런의심을받고있다는사실을알리없는아키는리사还没回去哦。おかえりなさい。好吃吗？嗯，买。怎么好像有一点热？对呀、啊，好热哦。哦哟，都滴到里面去了。来来来，汗都湿了。那干嘛撒？那干嘛撒？

就是要帮他整理我们一起要寄回去的东西。好险那天把钱拿走，姚们往隧道方向办，怎么办？还是没有。药을찾지못한두사람결국돈을훔치는것으로대신해야만했고他该不会傻到把东西拿去倒掉了吧？所以东西应该就在他的家。你们凭什么怀疑我啦？有债务问题的人就是小偷。 那满街都是小偷，你们怎么不去抓？态度好一点啊，走个程序而已，大家都一样啊。放着真正该抓的人不去问，怀疑我这种良家妇女。那你刚刚说该抓的人，什么人是该抓的人？王爱莲回来之后报复这种可能性，你们都没想过吗？很平安，可是我也是亲挺好的。下个月就要出狱了，姐，我的人生是你给的。可惜你出来之后。 我可能 동생에게도 일본으로 가게 됐다는 소식을 전하고 그날 저녁 선我要跟 수진 小姐纠纷 수, 愿意嫁给我吗? 그렇게 두 사람의 미래를 약속한 다음 날 雨这么大今天还会有客人来吗今天苏妈妈最后一天上班你们都不会舍不得吗休息室这么挤这少一个人也不错啊不然我们现在拍个大合照我今天刚好带相机今天是苏妈妈最后一夜我当然要来送她最后一程啊有些话 我想跟大家说一说，所以我希望我离开了以后，大家可以同心协力跟 Rose 妈妈好好相处。我敬你，我的前半辈子都被你照顾了，才会有今天的我。四。그렇게처음이자마지막으로단체사진을남기고드디어사체발견당일根据尸体温度以及僵硬程度推算。 死亡时间是昨天的凌晨十二点至四点之间。死者的后脑勺曾经遭到硬物或钝器重击。 타살로 의심되는 사체의 주인공은 바로 유지희 일본으로 넘어가 안정적인 결혼 생활을 시작하려던 수칭 그녀를 왜 누가 죽였을까요?